था 5x क्यूब इक्वल्स 15 माइनस 2 फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 5x क्यूब इक्वल्स 13 करेंगे उसके बाद 5x सर पिछले डेढ़ घंटे से वही टाइम है सर टाइम ही नहीं गुजर रहा सर चुप करो जैसे मैं कह रहा था 5x क्यूब इक्वल सर सर घड़ी को क्या हो रहा है सर सर ये टाइम तेज कैसे चल सकता है सर सर ये क्या सर इतनी जल्दी टाइम कैसे गुजर सकता है सर ये ओए वेटर इधर आ यार ऑर्डर ले अस्सलाम वालेकुम सर ये आप लोग का मेन्यू आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे यार यहाँ की स्पेशलिटी तो क्या है sir we have fine long grain white rice with tender golden lentils that were gently simmered it will be served with fragrant butter Also, sir, it comes with some freshly washed spring water lettuce that comes from the organic farms of Switzerland, sir. Would you like to try some? Sir khichdi है सर खानी है अम्मी मैं जा रहा हूँ एग्जाम लिखने ओके खुदा खा रहा मेरा बेटा ये बाल कैसे बनाया है बाल तो ठीक नहीं बालों को ना ये जहन के लिए अच्छी होती है लास्ट लास्ट मामा आप क्या करी मैं बेटा ये पानी भी रख लो याद से बीच में आपको प्यास लगी मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूँ जंग पे नहीं जा रहा Uh, मैं आपकी मदद कर देता हूँ तुझे क्या हो गया इतनी देर से आवाज दे रहा था सॉरी यार मेरी दूर की नजर जरा कमजोर है आप तुझे हॉस्पिटल लेके चले यार शुभीर रुको बोलो तुम अभी भी श्योर हो मेरे भाइयों से मिलना चाहते हो यार तुम्हें टेंशन किस बात की है हम दोनों का शादी करने का इरादा है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब प्यार किया तो डरना क्या मैं अपने भाइयों की अकेली बहन हूँ और मेरे बारे में थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं यार देखो तुम फिक्र नहीं करो तुम टेंशन नहीं लो मैं हूँ ना मैं हूँ ना Let's do it. ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे अब पता चला ना हमारे कानों को कैसे फील होता है और मत गाया कर यार मत गाया कर बारिश ना हो जाए प्यारी है से गोरी तो बड़ी प्यारी है बड़ी प्यारी है भाभी है तेरी भाभी चला मेरी भाभी तेरी भाभी है गोरी है भाभी मेरे आज तक गोरी भाभी नहीं यार मैं उससे जाके दिल की बात कर नहीं नहीं मैंने पहले देखा था तू जाके दिल की बात देखा यार हाथ है यार शादी करूंगा यार अभी मैं शादी करूंगा भाभी से यार पहले उसकी तरफ मैंने देखा था तू क्यों शादी करेगा मैं तो अम्मी से मिलाने का तो क्या मतलब मैं अम्मी से मिलाने का प्लान तो बना रहा क्या मतलब पहले क्या मुझे बता तो मुझे मुझे उर्दू आती है खमीनो हेलो हाँ शाम बाहर आ जा यार मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ आ जा नहीं यार फिर कभी यार सख्त सर में दर्द हो रहा है बुखार भी चढ़ा हुआ है यार भाई की तबीयत बहुत खराब है यार क्या मतलब बाहर नहीं आ सकता यार यार अपने बिस्तर से उठ एग्जाम खत्म हो गए हैं बाहर घूमने फिरने चलते हैं नहीं यार मैं बता रहा हूँ अभी ये पीछे किसकी आवाजें आ रही है नरमीन और रेशम है हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं